Da li je proporcija tačna ili netačna, da je 3 kroz 12, odnosno 3 prema 12 jednako 5 kroz 35, odnosno 5 naprema 35. Da bismo to saznali, moramo da provalimo da li su ovi razlomci ekvivalentni i najlakši način da to uradimo jeste da stavimo oba u pojednostavljen oblik i vidimo da li ćemo dobiti isto rešenje. Hajde prvo da probamo sa 3 kroz 12. Ako imamo 3 kroz 12 i brojilac i imenilac su deljivi sa 3. Onda hajde da ih podelimo sa 3. Podelite brojilac sa 3 i hajde da podelimo imenilac sa 3. Dobijemo da je 3 podeljeno sa 3 jednako 1. 12 podeljeno sa 3 je 4. Dakle, 3 kroz 12 je isto što i 1 kroz 4. Hajde da probamo da uradimo istu stvar za 5 kroz 35. 5 kroz 35. Ostavljam malo mesta da bismo mogli da delimo. Dakle, oba su deljiva sa 5 i hajde da podelimo brojilac i imenilac sa 5 ako podelimo brojilac sa 5 i imenilac sa 5, brojilac, 5 podeljeno sa 5 je 1, i onda 35 podeljeno sa 5 je 7. Dobijemo da je ovo ekvivalentno sa, kao da smo recimo rekli da je 1 kroz 4 jednako sa 1 kroz 7, što očigledno nije tačno. Ovo je očigledno netačno, dakle proporcija je netačna.